أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة ثلاثة ذكور وأربع إناث وهم القاسم عبد الله وإبراهيم أما البنات فهن زينب رقية أم كلثوم فاطمة وكلهن بنات خديجة رضي الله عنها فجميع أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية